सामूहिक खेतीमा जान एक अर्काको जमिनहरू मिसाउनु पर्ने चक्लाबन्दी ठुला गराहरू बनाउनु पर्ने मेसिनको प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ गरेर चाहिँ अहिलेको जुन कृषिमा भएको श्रमहरू छ लगानीहरू छ यो लगानीलाई कटौती गरेर उत्पादकको त वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ हाम्रो त्यो प्राविधिकबाट हामीले थाहा पाइसकेपछि एक दुई चरणका सिरिजहरू चाहिँ अनि हाम्रो छलफल भयो चार पाँचवटा हामी छलफल गऱ्यौँ त्यसपछि प्रदेशबाट मन्त्रीज्यूको पनि लगायतको टिम पनि आयो यो ठाउँ लोकेसन हेऱ्यो यो हेरिसकेपछि उहाँहरूको टिमले पनि ल यो ठाउँमा चाहिँ सामी खेती गर्न चाहिँ उपयुक्त क्षेत्र छ भूगो भौगोलिक हिसाबले पनि यो बनाउट ठिक छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ त्यति कुरा भइसकेपछि चाहिँ अब अनि त्यसपछि चाहिँ हामी संस्था चाहिँ दर्ता प्रोसेसमा गयौँ पहिल्यै हाम्रो यहाँ कृषि समूह पनि थियो त्यो समूहबाट चाहिँ प्रोसेस अगाडि बढाउँदा हुन्छ भन्ने भयो पछि चाहिँ कर्मचारीहरूसँग बसिसकेपछि स समूहभन्दा सहकारी यसको लागि चाहिँ उपयुक्त माध्यम बन्न सक्छ भन्ने सोचेर चाहिँ अनि हामी यहाँका किसानहरू त्यो बेलामा एकदम हतार हतार अट्ठाइसजना किसानहरूको चाहिँ हामी मिलेर सूर्योदय कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड भनेर चाहिँ हामीले माडी नगरपालिकामा चैतको एक गते दर्ता गरेर प्रमाणपत्र लियौँ अनि चैतको एक गते त्यो लिइसकेपछि त्यही प्रमाणपत्रको आधारमा हामीले चाहिँ प्रदेशमा पनि माग गऱ्यौँ र त्यो माग चाहिँ प्रदेशबाट भन्दा पनि कृषि ज्ञान केन्द्र थ्रु चाहिँ कार्यक्रम गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई पच्चिस लाख रुपियाँ रुपियाँ चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो जमिनहरू सम्याउन गराहरू ठुला बनाउन चक्लाबन्दी गर्नको लागि चाहिँ त्यो पैसा आउने हामीलाई ऊ भयो अनि त्यसको लागि चाहिँ प्रोसेसहरू पनि उहाँहरूले मिलाउनु भयो र चाहिँ हामीले कृषि ज्ञान केन्द्रसँग सम्झौता गरेर जेठको पाँच गतेबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ चक्लाबन्दीको काम सुरु गऱ्यौँ र त्यो काम सुरु गर्दै गर्दा जेठ असारको पन्ध्रसम्म हामीलाई लाग्यो तर चाहिँ असारसम्म काम गरेर त हामीले पाइन्थेन त्यो कामलाई सकाउने काम चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो जेठको भित्रमै असार मसान्तसम्ममा कारोबार गर्नुपर्ने भएको हुनाले असार मसान्तसम्ममा नै हामीले यो काम सकाउने र अब हामीलाई यहाँ धान रोप्नुपर्ने उ गर्नुपर्ने बिउहरू पनि राख्नुपर्ने त्यो भएको हुनाले चाहिँ त्यो कामलाई हामीले असारको दस बाह्रमा नै हामीले चाहिँ सिद्ध्याएर चाहिँ असारको पन्ध्र गतिबाट चाहिँ हामीले सामूहिक खेतीमा चाहिँ धान रोपाइ पनि हामीले सुरु गऱ्यौँ र चाहिँ धान खेतीको अहिले चाहिँ अब धान कटान तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ लौ लौ अझै हाम्रो बिस बिघा जतिमा धान काट्न बाँकी नै छ धेरै जसो त कटान सकियो यो जमिनलाई हामीले पुरै रूपमा चाहिँ चक्लाबन्दीमा लैजाने हाम्रो योजना थियो समय अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ स सपोर्ट प्राविधिकको कामले हामीले त्यो गर्न सकेनौँ र करिब पचास बिघा जग्गा चाहिँ हामीले गत वर्ष नकै असारको उसम्म चाहिँ पन्ध्र दससम्म चाहिँ हामीले चक्लाबन्दी गरेर चाहिँ खेती लगाउन सुरु गऱ्यौँ भने बाँकी चाहिँ बिस बिघा जति जमिन चाहिँ हाम्रो चाहिँ अझै पनि बाँझो जमिन छ काँसघारी छ त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ खेतीयोग्य जमिन भन्दा पनि त्यो ठाउँमा माछा पोखरीको लागि चाहिँ बनाउने भन्ने हाम्रो सोच छ यो बिच खण्डमा बाटो छ बाटोदेखि माथिल्लो खण्डमा चाहिँ करिब पच्चिस बिघा जग्गा चाहिँ हामीले किसानहरूले चाहिँ यसमा तरकारी खेतीहरू गर्ने भन्ने सोच चाहिँ बनाएको अहिले चाहिँ यो जमिनलाई चाहिँ हामीले पचास बिघा जमिन सय बिघा जमिनलाई चाहिँ पच्चिस बिघामा माछा पोखरी पचास बिघामा चाहिँ अन्नबाली र बाँकी पच्चिस बिघामा चाहिँ गाई फर्म बाख्रा फर्म अनि तरकारी खेती किसानहरूको आवासीय होमस्टे लगायतका सबै कामहरू चाहिँ यो पच्चिस बिघामा चाहिँ हामी गर्ने भन्ने सोच छौँ त्यही अनुसारको अहिले चाहिँ तयारीमा हामी लागिरहेछौँ त्यही अन्तर्गत चाहिँ अहिले यहीँ देखिहाल्नु भएको छ कि यो एक सय एक हजार आठ वर्ग मिटरमा चाहिँ यो नेचुरल्ली भेन्टिलेटेड ग्रिन हाउस यो पनि हामी गत आर्थिक वर्षभित्रमा नै बनाउन सफल भयौँ यो यसको लागि चाहिँ सहयोग हाम्रो कन्दमूल तरकारी विकास केन्द्र सिन्धुलीको सहयोग रह्यो तलपट्टि पाँच सय छ पाँच सय साठी वर्ग मिटरमा चाहिँ प्लास्टिक बाँसको प्लास्टिक घर बनाएछौँ त्यसमा पनि तरकारी चाहिँ लगाउनको लागि ती दुईवटा सहयोगको लागि तरकारीको लागि चाहिँ कन्दमूल विकास उसले चाहिँ सहयोग गर्यो चक्लाबन्दीको लागि चाहिँ कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनले सहयोग गर्यो र चाहिँ यसको लागि चाहिँ हामीले झन्डै साठी लाख बराबरको उपकरणहरू भित्राउन सफल भयौँ गत वर्ष चाहिँ त्यसभित्र हाम्रो एउटा ट्र्याक्टर छ तिनवटा चाहिँ हाम्रो थेसर छ धानको छ मल्टिक्रप चाहिँ थेसर छ मकैको थेसर छ कल्टी हाइरो यो जमिनको लेभलहरू मिलाउनको लागि लेजर ल्यान्ड लेभलर मेसिनहरू छ अरू चाहिँ कृषिसँग सम्बन्धित उपकरणहरू चाहिँ जस्तो मकै गोड्ने धान गोड्ने <coughs> ड्याङ बनाउने अनि दुईवटा रिपर धान काट्ने रिपर यस्ता मेसिनहरू चाहिँ हामीले ल्याउन सफल भएको छौँ भने विषादीहरू चाहिँ छर्नु पऱ्यो भने कीटनाशक औषधिहरू छर्नको लागि चाहिँ पावर स्प्रे पनि हामीले पावरफुलको त्यति औजारहरू चाहिँ ल्याउन सक्यौँ गत वर्ष चाहिँ अनि यसमा चाहिँ हाम्रो सय बिघा जमिनमा चाहिँ छयासी घर परिवारका मान्छेहरू यसमा आबद्ध हुनुहुन्छ छयानब्बेजनाको चाहिँ नाममा यहाँ चाहिँ लाल पूर्जा छ त्यो जग्गाको मान्छेहरू चाहिँ मध्ये एका दुई एक दुईजना मान्छेहरू अझै के हो कसो हो अझै हामी पर्खर हेरौँ भनेर चाहिँ दुई तिन घर परिवारले चाहिँ अलिकति चाहिँ उ गर्नुभएको छ हामी नेक्स्ट इयरदेखि तपाईँहरूको उसमा सहयोग हामी चाहिँ सामेल हुन्छौँ भन्नुभएको छ भने धेरै किसानहरू यसमा चाहिँ सामेल हुनुहुन्छ अहिले हामीले जस्तो कसरी सहमति गरेका छौँ भने किसानको जग्गा चाहिँ तपाईँहरूको नक्सामा छ जग्गा तपाईँहरूको आँठाहरू यताउति फुटेर फुटाएर हामीले चाहिँ गरा चक्ला ठुलो बनाए पनि तपाईँहरूको जमिन कहीँ जानेवाला छैन जमिन यहीँ नै रहन्छ भोलि छुट्याउन खरेको खण्डमा चाहिँ तपाईँहरूको जमिन हामी चाहिँ नक्साको आधारमा चाहिँ छुट्याउन सकिन्छ भनेर सहमति गरेर एक खालको हामीले चाहिँ सहमति गरेका छौँ र बिस वर्षमा चाहिँ सम्म चाहिँ हामीले अहिले काम गरौँ पहिलो चरणमा भनेर त्यो खालको मौखिक हाम्रो सहमति पनि भएको छ लिखित सहमति पनि हुँदैछ अनि त्यसपछि चाहिँ जस्तो किसानलाई हामीले प्रत्येक कट्ठा वार्षिक रूपमा एक मुरी धान दिने एक कट्ठा बराबर चाहिँ एक एक मुरी धान दिने भनेर चाहिँ हामी सहमति गरेर चाहिँ यो जमिन चाहिँ ल्याएको छौँ किसानहरूले अहिले सबै जमिन हामीले कमाउन सकेनौँ पच्चिस बिघा जमिन चाहिँ किसान अहिले आफैले छन् यसले पनि हामीलाई एउटा चाहिँ के सिकाइ भएको छ भने सम् सम्पूर्ण जग्गा हामीले एकैचोटि लिएर काम गर्नु पर्या भए हामीलाई अझ गाह्रो हुन्थ्यो यो पच्चिस बिघा किसानले चाहिँ काम गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति हामीलाई हलुका भएको छ अहिले चाहिँ यसमा चाहिँ अब लगानीको कुराहरू पनि छ अनि काम त औजारहरू उपकरणहरू त सरकारले दियो त्यसमा चाहिँ बिस पर्सेन्ट चाहिँ हाम्रो किसानहरूको तर्फबाट हामीले नै लगानी गर्ने चाहिँ त्यसमा चाहिँ छ कन्ट्रिब्युसन गरेर चाहिँ काम गर्ने यसमा चाहिँ अब समग्रमा अहिलेसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ कार्यक्रम राम्रो हिसाबमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने हामीलाई आत्मविश्वास छ अब यो पहिलो अब फसल अब हामीले उत्पादन गरिरहेछौँ उत्पादन अब हेर्छौँ यसले हामीलाई चाहिँ अझैसम्म यसको आइसकेका छैन रेट आइसकेका छैन किसानले लाई दिएर कति हामीले आम्दानी गर्न सक्छौँ भन्ने कुरो चाहिँ अब यो हाम्रो लेखाजोखा अब हुन्छ यो धान बाली नै मुख्य बाली भए हुनाले चाहिँ यदि हामीलाई धानमा घाटा लाग्यो भने मकै र गहुँ बालीले चाहिँ हाम्रो घाटा पूर्ति गर्छ कि भन्ने हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ आत्मविश्वास छ अब हेरौँ त्यसको लागि पनि यो अब गहुँ र मकै बाली भनेको चाहिँ यो अलि मौसमले दिने अनि त्यो त्यसको लागि चाहिँ हिउँदको समय भने पानीको अलि अभाव हुने सिँचाइ पुर्याउन नसकिने भएको हुनाले चाहिँ अब यो अहिले यो वर्ष पनि हामीलाई चुनौती छ यो वर्ष अब हामीले यहाँ डिप बोरिङ सिँचाइको प्रबन्ध पनि मिलाउन सकेका छैनौँ त्यस कारणले गर्दा एक दुई वर्ष चाहिँ हामीलाई चाहिँ घाटै लाग्छ जस्तो लाग्छ किनभने दुई तिन वर्षसम्म चाहिँ यो जमिनहरूको उत्पादकत्व चाहिँ पनि चाहिँ माटो पनि राम्रोसँग बनिसकेको हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि एक दुई वर्ष चाहिँ हामीलाई घाटै लाग्छ भन्ने चाहिँ हामीले सोचिरहेछौँ घाटै लाए पनि त्यसपछि दुई तिन वर्षपछि चाहिँ यो यसले चाहिँ कमाउन सक्छ कि भन्ने चाहिँ हामीलाई चाहिँ ऊ छ यसमा अब किसानहरू सरकारको सबै सहयोगहरू छ छ यो वर्ष चाहिँ अब हामीले चाहिँ पचासवटा घर बनाउने भन्ने योजना छ यसलाई कृषिको साथसाथै कृषि पर्यटन केन्द्रको रूपमा विकास गर्नको लागि पचासवटा यहाँ घर किसानहरूको बनाउने अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा गाई फर्म अथवा चाहिँ भैँसी पाल्नको लागि एउटा चाहिँ त्यो बनाउने अनि यी औजार उपकरणहरू राख्नको लागि चाहिँ एउटा घर बनाउने अनि यी उत्पादन भएको अन्नहरू राख्नको लागि पनि गोदाम एउटा घर बनाउने अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ गन्धर्व समुदायहरूको बाहुल्यता रहेको यो बस्तीमा र Gandharva learning centre culture house र यसमा चाहिँ एग्रिकल्चर लर्निङ सेन्टरको रूपमा पनि विकास गराउने योजना चाहिँ हामीले कृषि ज्ञान केन्द्रको टिमसँग बसेर चाहिँ अलि अस्ति हामीले चाहिँ उगाएका छौँ र पच्चिस बिघामा माछा पोखरी अनि माथि चाहिँ तरकारी खेती चाहिँ पशुपालनलाई पनि सँगसँगै लिएर गएर यसलाई अन्तत यो क्षेत्रलाई यो सय बिघालाई चाहिँ अर्ग्यानिक हबको रूपमा चाहिँ विकास गराउने भन्ने चाहिँ हाम्रो लक्ष्य चाहिँ त्यो छ सुरुमा चाहिँ अब अहिले हामीले चाहिँ विषादीहरू पनि प्रयोग अब हामी जैविक विषादीहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ कि भन्ने त्यो पनि छ त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई अहिले सबैभन्दा ठुलो चाहिँ यहाँ समस्या र चुनौती चाहिँ मैले के देखिरहेको छु भने यो यो सरकारले अहिले लिएर आएको यो जति पनि लगानी छ औजार उपकरणहरू जति सबै काममा पनि चाहिँ निर्माणका कामहरूमा चाहिँ लगभग लगभग एट्टी पर्सेन्ट पचहत्तर पर्सेन्ट चाहिँ अनुदान पच्चिस पर्सेन्ट कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्ने भनेर चाहिँ प्रदेशले चाहिँ यो सामूहिक खेती सञ्चालन कार्यविधिमा त्यो उल्लेख गरेको छ तर अब सङ्घीय सरकारले चाहिँ सरकारबाट जाने अनुदानहरू पचास पर्सेन्ट गर्ने भनेर अलिकति चाहिँ यो कन्ट्रोभर्सियल छ अब यसमा चाहिँ प्रदेश सरकार अन्तर्गत हामीले कुरा गरेका छौँ हामी सामूहिक खेती कार्यविधि अन्तर्गत तपाईँहरूलाई पचहत्तर पर्सेन्ट हामी अनुदान सहयोग चाहिँ गर्न सक्छौँ भन्ने खालको कुरा चाहिँ पाइया छ हामीलाई त्यही पच्चिस पर्सेन्ट पनि यो औजार उपकरणहरू जुन ठुल्ठुलो चिजहरू चाहिँ किन्दाखेरि चाहिँ जस्तो करो एक करोड डेढ करोडको चाहिँ दुई करोडको हामीले सामान किन्यौँ भने त पच्चिस पर्सेन्टले नै दुई करोड किन्दा त पचास लाखको कुरा आउँछ पचास लाख भनेको त हाम्रो यो किसानहरूको लागि त यो त महाभारतै हुन्छ पैसा उठाउनलाई जो हाम्रा यस्ता किसानहरू छन् यहाँ दलितहरूको चाहिँ उनपचास पर्सेन्टभन्दा नि बढी चाहिँ यहाँ दलितहरूको बाहुल्यता छ अनि त्यसपछि चाहिँ चौतिस पर्सेन्ट चाहिँ यहाँ चाहिँ अन्य समुदायहरूको छ